right now here with your boy TMM. Yeah, we got a recording session again, lakini eh, huyu mtamweza kweli hey. <laughs> mi takuwa nawaonyesha kila mtu mwenye anapitia kwa studio za Saga Stars, mwenye ni mkali sema, mwenye ana sijui anacheza cheza sema anacheza, labda tujue tutamsaidia kivipi, eh. mahali yani ako weak, tujue tunaongeza nguvu kiasi gani, mwenye anaweza tujue tunafaa tumuite aongee na mwenye hawezi polepole hapo, yani tujue maneno atakuwaje, lakini tuinue. Na mwaka huu kama wewe una watch sahii na wewe ni mwana kipaji, just say it in the comment there and we know what's up, we know what we're gonna do but what I'm promising you is that itakuwa mimi mwingine au mwingine, lakini lazima we create, we just create, no hate I wish you what you wish. Yo, what's up? What's up? Now. It's your boy TMM in the building, and right now metoka kufanya some recording now, boys Wang, Tani kutoka Saga Boys man, and you already know what time is it. You know, you already know what time is it man. You mock Hii mwaka tunawatondora tondo tondo na kileta ujinga tuna <laughs> Ah, kwanza wakushe mstari hapo eh, bana wowote eh, eh, mstari wowote karibu ati ati anadai kwenda juu na mimi nako chini ka za shondi ako victoria na rili kamuli utadhani kapombe pima shusha na manongwe pima si za kikombe dhima kwa shinga ng'ombe ilibidi shetani aniombe Ulimbitishe tana muongo hiyo mistari kali watakuweza huu mwaka kweli hii mwaka wezani bana bana bana ama tuwapige ingine eh waangushie tuwaangushie yo yo tmm systematic calculations ni na tactics ukizusha na zusha ukirusha na rusha na, na ni automatic na cheki feature psychic tomamboto photophobic mr bombastic energetic na I'm so fantastic tmm systematic calculations ni na tactics ukizusha na zusha ukirusha na rusha na, na ni automatic na cheki feature psychic tomamboto photophobic mr bombastic energetic na I'm so fantastic radio na kuchomea frequency na Ledek radioactive. Ah. Sasa hivi unaweza kuwa unajiuliza labda utatutoa wapi ama vipi. Ah. Wewe njoo inbox kwanza tuongee. Mimi nitakuelekeza mahali tupo. Alafu kama unataka kufanya mambo yeah, ufanye. <laughs> Amna roho mbaya eh. Si ni good Samaritans. Usikuwe na tatizo, usikuwe na uoga, iwe fika tuongee kwanza eh? Na kama uko mbali na sisi usi, usi worry, mimi ni boss, nitakupea mihela uende recording studios record bana. Mimi na support vipaji, sina shida, hela ziko, pesa na karatasi huwa yani hatuchukulii kama washamba, unaelewa kama uko na kipaji lakini kama wewe ni mtu ovyo ovyo, unataka nikupe hiyo pesa uende kule mandazi. Yeah, Tani West, the building, services. with the tmm yeah having a recording session boom boom boom drill we do every shit rege wimbo za kumsifu mungu rnb rap pop afrobeat bongo and vidudo yo. Yo. Yo, nawaguzia kidogo hapo alafu wache comment, mi nijue vipi huyu jamaa ameweza ama tu alikuwa na wika hapo <laughs> It's Saga Stars Studios. I am the TMM, TMM, TMM, TMM. Wewe. Yo. Baby girl vile una mema Napenda kitu chuma Wewe karibu na mima Mkulaika mshuma Najua wendo na kema Si rehema Si hadija Sinavita mama sita Napenda ukitetema <laughs> Baby girl vile una mema Napenda kitu chuma Wewe karibu na mima Mkulaika mshuma Napenda na kema Si rehema Si hadija Sinavita mama sita Napenda ukitetema Sinavita Remember the name, PMM, PMM. Kauna unijui, acha kujifanya bro. You already know what we do. You already know like our vibe. So just keep showing your love. Find TMM and show him your love. So nasemaje? Wenye utakuwa napitia hapa wote wote, nitakuwa na kuonyesha ni wakina nani wanatoka wapi, wanafanya nini. Yani nitakuwa nakuguzisha kidogo, alafu ngoma ikitoka mi na nakulink na kuonyesha <laughs> mahali wako, wende watafute eh, wende wa support, wende wapee mkono wako eh. Yo, alafu through this journey wote mtawaona, alafu nyinyi ndo mtakuwa mnasema hapo chini kwa comment, nani anaweza, nani hawezi, nani anaenda polepole, nani anakimbia sana kuwa hapa mm. du by the end of ni ile kuwork hard nikisema ninatoa ngoma kesho ni ngoma kesho nikisema mm. next week na shoot video next week then after hapo wacha tuone mwaka ikiisha unaona eh, eh, hakuna kusema ati nanua gari sijui nini sijui nakuwa the best rapa hapana work hard bana mm. wacha hizo zingine god provide man well. do your part TMM, TMM, Msake TMM. TMM, bro. Support TMM. your boy, support Remember your boy. Name. Remember the name. Hey, hiyo nayo moto basi. Si nini? Si nini? Yo. Yo. Lekam Shuma. Si Rehema, si Hadija. Napenda ukitesema. Napelo kichu chuma Nkule kam chuma Sihadija Kichetema <laughs> Tia men Tia men Remember the name nashije kipekee you such a big booty woman toroke si unajua amoni nyuma stabari wanitekejua aioni tu nyuma I don't wanna fall in love if I'm not falling for you baby baby baby, baby. nakula wewe tu